So yun guys, tapos na naman tayo sa isang video at huwag mo nang pa huwag mo nang palalampasin pa to. Isulat mo na ang yung pangalan na ilagay mo ang hashtag PG para may susunod na kita sa susunod ko pa na ito drawing at huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Papaulit-ulit na tayo. Salamat guys. Huwag niyo kalimutan like, share, subscribe, hit ang notification bell at goodbye. Thank you sa inyong panonood. At shoutout sa iyo, Sophia. Sophia Samson, yung dinrowing ko. Goodbye. Wah!